te t'es présente en ce lieu, je viens m'incliner devant ton trône. les nous chantons majesté au roi des rois. Au roi des rois. D'une même voix. D'une même voix avec les anges. Oui, nous chantons. Nous chantons Encore une fois, chantons d'une même voix avec les anges. D'une même voix avec les anges. Oui, nous chantons. Nous chantons. majesté à toi, Yoshua. Oh, majesté à toi, Seigneur. Oui, majesté à toi, Yoshua. Oh, majesté à toi, Seigneur. majesté à toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer d'une manière céleste, d'une manière divine, d'une manière divine. C'est ce que tu mérites, Yoshua. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, Papa. Oh, majesté à toi, Encore Seigneur. une fois, nous voulons l'adorer tous ensemble. Car Seigneur, c'est ce que tu cherches de vrais adorateurs, Yoshua qui t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Ô majesté, Alléluia. majesté à toi, Seigneur. to be. We own this majesté à toi, Seigneur. Oh, majesté à toi, Yoshua. Oui, majesté. Oh, majesté. Majesté à toi, Oh, majesté. Majesté à toi, Seigneur. Oh, majesté. Majesté à toi, Seigneur. Oui, majesté à toi toi, Yoshua. Majesté à toi, Seigneur. Oh, majesté à toi, Seigneur. Majesté à toi, Alléluia, Seigneur. majesté à toi, Yoshua. Majesté à toi, oh, Seigneur. majesté à toi, Seigneur. Majesté à toi, Seigneur. Majesté à toi, Yoshua. Majesté à toi, Seigneur.